Thank you. Me espanta que nós estamos todos no Twitter e no Facebook. Por nós, me refiro aos adultos. Somos adultos, não somos? Mas emocionalmente somos uma cultura de 7 anos de idade. Você já passou por aquele momento no qual você estava atualizando seu status e você notou que cada atualização de status é apenas uma variação de uma única solicitação, Você posta, então espera. Aquele primeiro like aparece. Todos os comentários são lidos como estamos te vendo, te amamos, nós nos importamos. O Twitter e o Facebook são meus pais tecnológicos saciando a criança em mim, mas eles não passam de meros violadores.